you Thank you. Kat Piegucha na bonusie. E, witamy serdecznie. Były, zdaje się, w pierwszym przejeździe pewne problemy, które myślę, że zostaną w przejeździe drugim naprawione. To leci. Thank Давай, давай. Thank you. Proszę Państwa, to są emocje, to jest chęć zwycięstwa, ale tak właśnie nie da się dziać. Jeśli będzie się wybrać, to trzeba zaryzykować. Thank you. 私は。